हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है आखिरकार पाइथन में हम डेफ नाम का जो कीवर्ड है इसको क्यों बार-बार यूज करते हैं आपने किताबों में देखा होगा अगर आप 12th में पढ़ते हैं और आपने कंप्यूटर साइंस ले रखा है सीबीएसई बोर्ड e से है तो डेफ का बड़ा ज्यादा यूज किया गया है ये डेफ होता क्या है और इसका क्या मतलब है इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे तो देखिए डेफ का मतलब होता है डिफाइन करना बताना कि हाँ ये फंक्शन इस तरीके का काम करेगा अब ये हमेशा देखिए ये डेफ लिखा हमने और यहां पर एक फंक्शन बना दिया अब फंक्शन के ठीक पहले लिखा जाता है इसे जो भी आप फंक्शन जैसे सब नंबर्स के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसमें दो ही नंबर माइनस हो सकते हैं ए और बी अगर आप तीन करना चाहते हैं तो सी भी दे सकते हैं लेकिन फिलहाल हमने दो ही दिया है ठीक है और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा ये ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वही ये रिटर्न करेगा और ए में कुछ लिख दिया फिर बी में कुछ लिख दिया ठीक है और रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बना दिया क्योंकि रिजल्ट में स्टोर होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ठीक है ना तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है बाकी यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे ऊपर बता दिया गया है ठीक है ना तो अभी अगर इसको हम चलाते हैं तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट ठीक है ना तो एक बार इसको रन करवाते हैं रन करवाने से पहले इसको सेव करना होगा तो यहाँ पर मैं इसको एस यू बी के नाम से सेव करता हूँ डॉट पी वाई लगाना जरूरी क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये जरूर लगा लीजिएगा और अब देखिए यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन फोर्टी आ रहा है तो एक बार चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था नाइनटी माइनस फिफ्टी फोर्टी आएगा क्लियर है अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं देखिएगा अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं अगर हर बार यूजर चाहे तो यहां पे चेंज कर सकता है यहाँ 50 कर दिया और 50 माइनस सिक्सटी क्या ये रिजल्ट प्रिंट करेगा एक बार चेक करते हैं देखते हैं आता है या नहीं कंट्रोल एस करके सेव कर लिया अब इसको F5 से रन करा देते हैं तो रन कराते ही देख सकते हैं यहाँ पे माइनस टेन आ रहा है देख सकते हैं ना तो ये चीज जो है ना इसलिए लिखी जाती है कि ये बताया जा सके कि ये फंक्शन किस टाइप का है फंक्शन का नाम क्या है डिफाइन करने के लिए इसका मतलब होता है डिफाइन करना ये कीवर्ड होता है पाइथन में ठीक है ना